مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل وضعت فيه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلاقا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل وشوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي كان في هديه منهجا وسطا كانت تساعده بسمة البسطاء I